आजकल का चलन कुछ ऐसा हो गया है कि अगर नौकरी है तो छोकरी मिलेगी और नौकरी नहीं तो छोकरी नहीं जी हाँ ऐसा ही एक किस्सा हुआ है लोक सेवा आयोग की सहायक प्राध्यापक परीक्षा में यहाँ पर कुल मिलाकर 26 साल बाद सहायक प्राध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया आरंभ हुई थी 2018 में इसके परिणाम आए और 2536 लोगों का चयन इसमें किया गया इनमें से अधिकांश को यह उम्मीद थी कि अब उन्हें तुरंत नौकरी मिल जाएगी और इसी बीच उनके रिश्ते भी तय हो गए इनमें से करीब साढ़े चार सौ ऐसे युवक थे युवक युवतियाँ थे जिनके की रिश्ते तय हो गए थे क्योंकि सहायक प्राध्यापक के रूप में पचपन हजार प्रति माह से ज़्यादा वेतन मिलता अब इसी बीच जब ये नियुक्ति टलती रही तो फिर हालत ये हो गई कि छोकरियां भागने लगी यानी रिश्ते टूटने लगे और अब तो हालत ये हो गई है कि कई लोगों की शादियां भी अधर में लटक गई है क्योंकि उनके ससुराल वाले कह रहे हैं